哎，开始啊，锵锵锵锵，八处。嗯，嘀哩嘀哩咪，春天风的吹，爱的星光照，莫迷失。 过去就过去，无意思再提。